le a bona gore go ngwadilweng mo go ngwadilwe mosegare go ngwadilwe bošego le a botseba bošego le mosegare a kere re a tseba gore di a fapana a kere mpotšeng gore na mosegare go diagalang a re emešeng matsogo a rena le mpotse gore na mosegare go diagalang go diagalang mosegare re a raloka se sengwe go diagalang re a ja se sengwe go diagalang go a tonya aga mpotseng gape bošego gona go diagalang le a robala aga mpotse na kua godimo ko marung re bona eng ge e le mosegare re bona eng re bona letšatši o mongwe a tla tla a ngwalele letšatši o mongwe a tle ka pela etla etla ka pela o tlo ngwalele letšatši dira letšatši mo ka moka ka fase ga mosegare letšatši letšatši la gona le bontšhe gore le ya fiša kere o re direla letšatši ya kere ee o mongwe a ikemišetše go tlo re botša gore na Ge mosegare re ena le letšatši, bošego gona re baleng. A kere? re a leboga mošimane wa ka wa botlhale o ka dula fase o re diretše letšatši bošego gona kua marung re bonae re bonae re bona ngwedi ke mang a ka tla re diela ngwedi ka pele re diele ngwedi ka pela ngwannyana wa ka dia ngwedi ka mo fase ga bošego dia ngwedi aga re a leboga re na le letšatši le lebang mosegare go sa sa gona re tlo ba re diraeng wena o tlo ba o dirang o tlo ba o ralo ka bolo o mongwe o tla ba a diang go sasa um o tlo ba o diang go sasa o tlo ba o ralo ka netball aga ke ge re bolela ka tsona dinako tša rena re na le mosegare ra ba le bošego Gomme re na le maabane, ra ba le lehono, ra ba ra ba le gosasa. A ke re, re tlo ba re ntše re tšwela pele re bolela ka nako ya rena.